Joke lang! The original video is here! Bye-bye! What's up mga kabebs? Hello, hello, hello! I'm here again mga bebs. Nandito na naman tayo kasi meron akong bagong chismis. Oo, may bago tayong chismis. Mm -mm. At hello nga po pala sa akin mga kabebs. At hello din sa Alipers community. At hello sa mga friend kong influencer. I don't know how to say hello. Maybe, uh, Filipino Samwa, maybe. I'm not sure. Correct me if I'm wrong, mga bebe. At gagawa tayo ng video. It's not reaction video, mga bebs. Hindi siya reaction video na dati natin ginagawa. Kasi ilang beses ko na napanood tong video na to kaya hindi ko masasabi na reaction video siya. Actually, ang plan ko sa video na to is i-cover ko yung tugtog ni Alipata or i kakantahin ko kaya lang, si Papa God, hindi ako binigyan ng magandang boses. At <laughs> kung makikita nyo, ayan, mga pinaractice ko na video. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. <laughs> Ang dami ko pinaractice na video. Ah, pinag-aralan ko yung, ano, yung kanta. Uh, yung meaning, i-translate ko sa English so I can understand the song, meaning of the song. Kaya lang, ang problem, yung boses ko. <laughs> Yun, I like the song, but the song, don't like me. <laughs> Sayang. Kaya itong gagawin nating features, gusto ko lang sabihin sa inyo na napakaganda ng iPop. Kung sa Korea is meron K-pop, sa Indonesia merong iPop. Diba? Gusto ko yung iPop ngayon. Ang gaganda ng lyrics nila talaga. Kumbaga sa Indonesia is songwriter, best. Sa Philippines mga singer. Pero syempre hindi ako kasama sa singer. <laughs> hindi ako kasama sa singer of course. So ngayon, simulan na natin. May bagong upload si Ali Pata na ang pamagat is Lago Rin to. Yan. Uh, if di ako nagkakamali is 2 days before in-upload to ni Ali Pata. At yes, I'm very shocked kasi talagang alam niyo yun na kahit na hindi niyo alam yung kanta or I mean uh, hindi niyo alam yung meaning, hindi niyo maintindihan yung kanta kasi nga Indonesia song siya. Pero sa tugtog ni Alip Bata, parang naintindihan mo na lahat. Mm-mm, ganun. So, tignan natin ha, mga bebs, kung paano. Ano pa naman yung mga ko, gulo <laughs> so, kaya, mga bebs, tignan natin sa video na to kung paano nilaro lang ni Alec Bata ang pagtugtog sa kantan to. At ang original video pala nito, mga, ito yung original video, mga bebs. Yeah, original video and Alec Bata cover video. Okay? Tara, let's go! Sa ngayon, ayusin muna natin yung buhok ko. Kasi gulo-gulo yung buhok ko. <laughs> na, nakakaya naman kay Alipad ako. Pangit ako, di <laughs> Okay. Let's go. iba, pag pinapakinggan nyo si Alip sa guitar niya is, hindi kayo kinikilig. Yung mga girls yan, come on girls, come on girls. Hindi kayo kinikilig kay Alip. You know, kahit na hindi nyo masyado nakikita yung face ni Alip, I mean, kasi nakakap siya. Uh, hindi ba kayo kinikilig? Ako kasi <laughs> kinikilig ako. I, I, I don't know. Pero alam nyo yun, may buhay yung guitar niya, may, may life, you know ah, wow lang. Wow talaga. Siguro ang daming girlfriend ni Alec Bata. Mm. Alip, do you have many girlfriends? <laughs> Let's play again. song. Promise, ang sweet-sweet ng song. Pero you know, sad soul siya, uh, parang namimiss niya yung, may namimiss siya, ganun. Etong, etong song na to, sinulat ko para sa taong mahal ko. Ganun yung song niya. Oh my god Talaga Alibata, please, please, please, please naman, next song mo, please, next cover mo is, uh, uh, Father and Son, please, please. Or yung ano, yung isa pa, uh, yung Tears in Heaven, please. Alipada, please, please, please. Tears in Heaven at saka Father and Son, please, please. Special request you, please, please. And uh, ano, marami kami nag-aabang talaga dyan. Please, Tears in Heaven, Alipada at saka Father and Son, please. <laughs> who want? Who want na i-cover ni Alip Bata yung, yung Tears in Heaven at saka Father and Son? Me, me, me, me, me. For sure, marami kami. For sure, for sure pets, please subscribe nyo mga, mga beb si Alipata at pindutin nyo yung bell, the bell bell one para every time na may upload si Alipata is magbe-bell sa notification natin at mapapanood natin agad. At mga bebs, ang mga Alipers community, hello po at sa mga talagang adik kay Alipata at sobrang idol si Alip Bata, pwede kayong sumali sa aming group at todo support sila talaga. Todo support kami lahat kay Alipata mga bebs. He's the one. I love you wait natin yung next video ni Alip Ang next video ni Alip is Tears in Heaven o kaya Father and Son. <laughs>